Next Dog adalah peralatan aksesori telefon bimbit yang memanfaatkan kuasa telefon pintar yang di dalam bentuk sebuah komputer riba. Ya, setelah menanti selama lima bulan, ya kerana keadaan COVID di merata dunia dan juga masalah teknikal, akhirnya package Next Dog ya tiba di depan pintu. Ya. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, package Next Dog datang bersama satu risalah panduan atau quick start guide dan satu kotak yang penuh dengan kabel-kabel ya, yang diisi dengan satu pengecas USB-C ya, dengan kuasa 18 volt satu HDMI ke HDMI kabel yang sepanjang 100 cm yang satu kabel USB-C ke USB-A adapter ya, dan uh, satu lima puluh sentimeter USB-C ke USB-C kabel ya, dan tidak lupa ya, sebuah komputer NextDock 360. NextDock tidak mempunyai komponen seperti uh, CPU, ya, memory, ya, operating system, ya, ataupun kipas ya, di dalam rangka badan komputer yang diperbuat daripada aluminium. Ya, NextDock hanya sebuah rangka komputer riba ya dengan papan kekunci, skrin sesentuh yang bersama pad sentuh dan bateri yang tersedia ada. Ya, Nextdoc memperluaskan telefon pintar sebagai komputer riba dan tablet ya dengan menghubungkan berbagai persisian pada Nextdoc melalui penyambung kabel HDMI atau HDMI atas USB-C dengan mudah dan lancar. Apabila telefon pintar Samsung ya dihubungkan pada NextDock, ya Samsung Dex akan mengambil alih operasi komputer dengan menggunakan antara muka Android ya seakan pengguna berada ya di dalam persekitaran Windows ya yang dijana oleh telefon pintar Samsung. Ya segala pengkomputeraan dan pelenggaraan ya menggunakan kuasa dari telefon pintar Eh, pada masa yang sama, NextDoc akan mengecas telefon dengan bateri 5800 mAh. Ya, kita boleh menggunakan OSD atau on-screen display ya untuk tidak mengecas telefon ya supaya NextDoc akan beroperasi dengan lebih lama lagi. Tetapan atau settings pada Samsung DeX ya mudah dikendalikan ya untuk mengeluarkan suara dari telefon ya ataupun dari NextDoc itu sendiri yang menggunakan empat pembesar suara di depan ya dengan kuasa 1 watt bagi setiap buah yang mengeluarkan bunyi yang agak lemah dan suara yang tidak begitu baik. aplikasi yang mengikut tentuan desktop Samsung ia boleh menggunakan paparan skrin yang penuh ia tanpa ada sebarang halangan ataupun tundaan. Pengguna tidak akan merasakan perbezaan ya antara Nextdoc ya dengan penggunaan komputer riba dengan papan kekunci tersedia ada yang bernyala dengan lampu belakang atau backlit ya bersama skrin sesentuh IPS yang berukuran 13.3 inci dengan resolusi 1920 kali 1080 FHD ya dengan nisbah e aspek 16:9 skrin lebar. Ya selain itu, ya tetapan boleh dibuat untuk memaparkan emulator telefon bijak pada skrin atau menggunakan Samsung DeX untuk skrin yang penuh. Sebagai contoh, aplikasi popular seperti YouTube, ya Netflix, Microsoft Office, ya dan juga Samsung Internet, ya semua perisian ini berjalan dengan lancar yang menggunakan emulator ataupun screen Nextdoc yang penuh. Sebab utama saya membeli Nextdoc ya adalah kerana Nextdoc boleh digabungkan dengan berbagai peranti bijak atau smart devices ya seperti komputer riba, game console ya dan sebagainya tanpa perlu membeli perkakasan tambahan yang berkuasa sendiri atau self-powered hardware yang secara berasingan ya seperti papan kekunci ya screen monitor 30 cores ya penyambung hub dan power bank ya untuk pengalaman komputer riba dengan desktop Samsung yang hanya akan menaikkan kos keseluruhannya Sebaliknya, Nextdoc ya, memberi nilai yang tinggi pada pengguna dengan harga yang mampu milik dengan segala peranti yang tersedia ada ya di dalam sebuah bentuk komputer riba. Komputer riba penuh yang mempunyai port HDMI atau USB-C ya boleh digabungkan bersama Nextdoc untuk mencerminkan atau memperluaskan skrin ruang kerja ya pengguna boleh jalankan berbagai aplikasi dengan menggunakan Nextdoc sebagai skrin tambahan. Ya tetapan pada paparan Windows ya membolehkan pengguna bertukar ganti antara dua skrin. Kerja-kerja komputer ya menjadi mudah dengan membahagikan aplikasi ya untuk buat kiraan kewangan pada satu skrin dan pada masa yang sama melungsuri jaringan internet yang untuk menonton video di YouTube ya atau saja bermain game atas talian atau online games dan tidak lupa ya membuat kerja dan kajian ya pada skrin yang kedua. Kerja-kerja sekolah dan pejabat menjadi mudah dan seronok ya kerana NextDoc boleh dibawa ke mana-mana untuk selesaikan tanggungjawab kita dengan komputer dua skrin dengan tidak perlu berbelanja begitu banyak. Saya gunakan Nextdoc buat menyunting video mingguan bagi saluran YouTube saya, Anchor Bus, Bike Camping and Tools, ya dengan aplikasi Movie Maker dari Samsung, ya dengan menggunakan telefon bijak Samsung Note 8 dan Nextdoc dengan skrin yang penuh. Selama ini, Segala video yang kawan-kawan lihat di saluran Angkebas yang dirakam menggunakan Samsung Note 8 dan Samsung Note 20 Ultra. Semasa penyuntingan video, saya hanya menggunakan Samsung Note 8 dengan skrin yang kecil ya berbanding dengan skrin Nextdoc yang berukuran 13.3 inci. Ya kali ini uh, Nextdoc membolehkan movie maker menggunakan skrin yang penuh dengan Samsung Note 8 untuk menyunting video dengan lebih selesa. Aplikasi YouTube Studio masih belum lagi ya boleh menggunakan skrin yang penuh Ya, jadi saya hanya menggunakan laman YouTube Studio untuk menyelenggarakan saluran Angker Anchor Next NextDock boleh berfungsi sebagai komputer tablet bagi Samsung Note 8 dengan melipat papan kekunci sepenuhnya atau menggunakan lipatan sebagai tempat letak skrin. Ya. Kemudian, uh, skrin sesentuh IPS ia ya, digunakan sebagai input ya bagi segala gerak isyarat yang responsif. Next dock adalah komputer mudah alih ya seberat 1.2 kg yang memperbolehkan kita membawa ke mana-mana uh, untuk membuat kerja-kerja atau untuk hiburan. Ya selain next dock ada alternatif lain dengan harga yang berbeza bagi telefon bijak seperti Samsung untuk menggunakan sistem dual screen yang memberi pengalaman komputer riba dan komputer tablet dengan menggunakan kuasa telefon di tangan kita. Ya, dengan telefon pintar yang menjadi pusat di dalam kehidupan digital seharian, ya, Nextdoc dapat memanfaatkan kuasa telefon pintar di dalam bentuk sebuah komputer riba. Ya, sekian terima kasih kawan-kawan ya kerana menonton dan kita jumpa lagi ya pada video-video yang akan datang.